De novo, de novo. De novo, de novo, de novo. Rockstar. Vimos fazer magia, a ditadura da que cobriu o céu Não há problema na queda do energia Você vai seu alma, não outra Deus Mas o mesmo que o mundo, sempre o mundo Estão tomando, não valorizam Viremos 待って警察のことですよ初めてのことを Yeah.

junto com a sua garganta. E o pulmão o quê? Pulmão. o pulmão bombeia, mano. Pulmão bombeia. É isso aí, mano. Caralho. Ai! Pulmão bombeia, mano. Cada merda, bicho. Ai, meu Deus.